ये एक एनिमेशन तो हमने लगा रखा है लेकिन आप इफेक्ट की बात कर लेते हैं इस पे हम इफेक्ट भी लगाएंगे इफेक्ट आएगा कहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन पेन ये आपको दिख जाएगा इस पे अगर आप क्लिक करते हैं Microsoft PowerPoint two use कर रहा हूँ यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन पेन वाली विंडो खुल जाएगी यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है तो नीचे आपको दिखाई पड़ेगा इफेक्ट ऑप्शन इस इफेक्ट ऑप्शन का क्या यूज है आइए देखते हैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ठीक है अब क्लिक कर दिया ध्यान रखिए कि इसको सेलेक्ट रखिएगा ये जो है ना ये आपका सिलेक्शन में होना चाहिए और फिर यहां पर देख सकते हैं ये यहां पे देखिए ऑल एट वंस बाउंस किया मैंने और ऑल एट वंस लगा हुआ है ऑल एट वंस नहीं चाहिए मुझे बाय वर्ड चाहिए या बाय लेटर चाहिए तो मैं बाय लेटर कर देता हूं और यहां से टाइमिंग देख लीजिएगा आप और ये टाइमिंग पे जाइए और यहां पे अगर आप इसको रिवाइंड कराना चाहते हैं तो रिवाइंड भी करा सकते हैं ठीक है ऑन क्लिक ये जो है इसे मैं हटा देता हूं विद प्रीवियस कर देता हूं ठीक है स्पीड जो है मीडियम है यहाँ पे टू सेकंड का डिले है और बाकी काफी एनिमेशन मैंने लगाया अब देखिए ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये काफी एक्साइटिंग इसको जब सिलेक्शन में लेकर के और फिर यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और फिर यहाँ टाइमिंग पे जाएंगे और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ ये डिले वन सेकेंड फास्ट कर सकते हैं इसको या बहुत ज्यादा स्लो करना चाहें तो यहाँ पर फाइव सेकेंड वेरी स्लो कर देते हैं और यहाँ पर इसको इस तरीके से आ, मैं कर देता हूँ देखिए टेन टाइम अगर चलाना चाहे तो ये टेन टाइम चलेगा आप देखिए ये टेन टाइम चलेगा ये देखिए अब ये स्लो काफी स्लो आ रहा है और ये टेन टाइम चलेगा अब ये हो गया फर्स्ट टाइम अब देखिए ये सेकेंड टाइम हो रहा है ठीक है सेम एनिमेशन है टेन टाइम मैंने किया है तो ये टेन टाइम तक चलेगा तो ये देखिए अब ये थर्ड टाइम है आ जाएगा ठीक है तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी कि ये इफेक्ट ऑप्शन का कैसे यूज करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video